Saluton al cio, jeni vo dia via dio. Ho dia mi volus presenti al vi la progresson en mia video ludo. Do, se vi spectis mian play lastan video vi jam scias che mi kun laboras kun artisto kai designisto per crei video ludon per kiu oni povas lerni lingvoin. Do, compadeneble vi ne flue lernos lingvoin, sed gi estos, mi supposes, interesa concepto, char vi lernos la lingvoin per recta metodo, kai vi lernos kiel usi a specifa in verboin uh, substantivo in kai plu do mi volas montri al vi la nunan progreson ke mi devas antaus sciigi vin ni uh, evoluigis citium video ludon nur dum uno monato do ne esas tiom multe kion mi povas montri al vi sed mi ja povas montri kiel mi pensas kaj mi intencas ke la sistemoj en la video ludo funkcias sed antaŭe mi devas diri ke mi registras mian ekranon do tio signifas ke la video ludo estas iom lanta pro la registrado de la ekrano kaj la video ludo samtempe uh, do vi simple memoru ke se gi aspectas mal rapide estas pro tio ke mi registras la ekranon. Do tio kaze vi estas ĉi tiu hometo kiel vi povas vidi ĉi tie kaj estas skatolo tie. Kaj se mi dezidus interagi kun la skatolo, mi simple devas premi la butonon kiu nomi just tab. Do mi faras tion kaj kiel vi povas vidi klare ec vidi just um tiu blua mi supozas ĝi estas cirklo ĉirkaŭ la cerca al cubo al scatolo kai tio signifas ke vi jam electis gin kai se mi volas mal electi mi simple devas de nove premi tab do mi faras tio. bone do nun en ci tiu mi supposas nivelo es du malamico tie mi simple usas ilin por testi le sistemon kai nun mi volas uh, mi volas montri min al ili oh, unu vidas min kai nun tiu chasas min kai kiam tiu chasas min rigardu oh, ni nun ec batalas, cae mi povas taipi fairon. Mi just taipas fairo, cae mi povas pafi fairo. Uh, ah, cae comprenneble estos multipli cion vi povas fari, ol simple diri fairo, fairo, fairo. Inten mi intensas, che estonte, vi ne simple entaipas iun substantivon, cae tiam ecaperas magion ciu havas l'aspecton de tiu uh, substantivo. Ne, mi intensas che vi devas taipi mi jetas al mi sorachas al mi sendas fairon mines cias nun kai iom post iom vi ledenos kiel didi alia in Do tiam, dotiam mi jetas skatolon kai tiam tio signifas ke vi uzas magion por jeti chitun skatolon al malamiko kai se vi vidas pododon vi devas didi ion kiel uh, mi malshelosas la pododon uh, kai post vi povas didi mi shelosas la pododon kai estos multa da a agoi kion oni povas fari kai essence gi helpos al vi uh, pli bone memori kiel diri tiajn ne tiel kompleksajn frazojn, sed ni, vo ni volas ke vi povu fari aferojn kiel o oh, uh, metu skatolon sur um, plafonon kaj tiam la skatolo magie uh, komencas uh, ŝvebi en la aero kaj tiam moviĝi al la plafono kaj tiam tuf fali sur la plafono. Do, la ideo esas que vi devas usi lingvon, kiel magion, por regi la mondon. Do, compreneble, ni ancora o esos in la fruai etapoi, mi esperas che gi multe progressos in la sequvai monatoi, sed mi besonas vien helpon. Compreneble, se vi interessi igas per i citiu proiecto, bon volu uh, veni al mia angla canalo, mi havas alien canalon, uh, venu tien, uh, kai helpi min pri... Um, mi... Do, esense, kion mi fadas tie, esas mi periparolas la proiecton ciu semaine, kai mi presentas la problemo in kiu ni havas Dios, kai mi petas vien helpon. Do mi intensas anca o presenti la progresson ci sed eble unu foie morate, char mi ne havas tio multe da tempo. Uh, ah, kai anca mi volas logi multe pli da homoi, kiui ne estas esperantistui. Do ci tio video ludo ne estas nur por instrui esperanton, sed por instrui lingvo in generale. Do, tio esenza estas cio, estas ligilo en la prescribo, se vi interesijas, idu tien, ca mi vidos vin cioin in la veronte filmo, ca se vi ne estos tie, mi trovos vin, ca mi jetos grandan scatolon al via capo.